Ben, quero empezar por dicir que o Grupo Mixto apoiará esta proposición non de lei, como non pode ser menos, pero dubidamos muitísimo de que o Partido Popular vaya a apoiar esta iniciativa. Porque nin o Partido Popular, nin o Poder Financiero lles interesa que se investigue que foi o que ocurriu coas caixas galegas. Ninguén, nin un nin outro están dispostos a expoñerse diante da xente do común. Por iso mataron a Comisión de Investigación. Somos cada vez máis A cidadanía que temos o convencemento de que o espolio das entidades sociais de aforro non se fixo só desde o interior das caixas. Nin os soldos de escándalo dos directivos, nin o uso privilexiado e temerario do creto explican a liquidación das entidades centenarias por reprobables que sexan que son os comportamentos leais dos directivos. Houbo e estamos convencidos delo, unha acción combinada do poder político con ambos dos partidos da alternancia concertados para que o interese do oligopolio financiero tiña que sacar ao mercado as entidades do capital social que o noso país acumulaba máis dun 40% do aforro das galegas e dos galegos. Este obxectivo estaba marcado dende moito antes de que estupase a burbulla inmobiliaria en acordo dos partidos de alternancia de persoeiros como aínda indenne exgobernador do Banco de España. Nos primeiros anos do século vendéronos a profesionalización dos directivos das, gai, das caixas e a adaptación ao mercado como medicina para modernizarlas. Alentaron as caixas a actuar como bancos e a desviarse dos fins genuínos que as, polas que naceran. Se antes da crise, empuxaron a carreira das fusións que aceleraron cos primeiros síntomas da crise financiera. Rojos e azules del antigo régimen discrepaban en si as fusións debían de ser con uns ou con outros, se frías ou quentes, pero todos meteron a maior prisa en aplicar a medicina que iba a producir grandes milagres. Moi asiña, as medidas de solvencia comenzaron a mudar, pero sempre con maior exixencia para as caixas que para os bancos. Tamén as empresas internacionais especializadas en auditorías conseguiron contratos millonarios por traballos que fixaban os valores que en meses ou semanas se vían reducidos a décima ou a centésima parte. Auditorías que non podían ser públicas e que pudimos ver os deputados e deputadas deste Parlamento non sin problemas e sin condicións, como se si fora non sei, como se si os delincuentes fóramos os diputados que estuveramos mirando as grandes hazañas dos eh, dirixentes das caixas e dos políticos galegos e españois. Pero o que non me parece é que serva para saber quen nos roubou o aforro galego. Converter os directivos en chivos expiatorios exclusivos non é a solución nin é real. Non son os únicos responsables desta voladura deliberada do sistema financiero galego. Os directivos responsables teñen que pagar, pero tamén teñen que haber e teñen que darse responsabilidades políticas de quen deixou escapar a oportunidade de adquirir para a Xunta e para os galegos e galegas o banco resultante da desfeita das caixas que no primeiro ano xa deu máis beneficio que o que costou e que ademais vai ser pagado en cómodos plazos. A que interese serviu o señor Feijóo? Dende logo, os intereses dos galegos e das galegas non. Pola Comisión de Investigación nunca saberemos que ocurriu ni nunca se depurarán responsabilidades políticas porque o Partido Popular vai no impedir. E vai no impedir, igual que impediu e siga a impedir, unha investigación sobre o accidente de Angrois. Onte hubo un accidente gravísimo, un accidente que nos conmocionou a todos, un accidente sobre o que habrá unha, haberá unha investigación. En Angrois non. En Angrois as vítimas só teñen unha mentira como resposta. E o presidente do goberno galego e o grupo que o sustenta impiden que esas familias teñan a verdade sobre o que ocurriu aos seus familiares, sobre a razón da súa morte e están impedindo que se depuren as responsabilidades políticas que levaron a ese accidente, que poden levar a máis accidentes Eh? E, evidentemente, se si con algo tan tremendo como o Dan Grois impiden unha investigación, nas caixas galegas donde vostedes están involucrados nesta fraude moito máis. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista.